repita más Que el pasado se nos queda atrás y yo sus se encuentra paz Que importa lo que opinan los demás Y que la vida es un experimento Así que nunca voy a acertar al 100% Que aunque amo lejos vos te siento No dejo de pensarte en ningún momento Desde que te fuiste odio el tiempo Las agujas se mueven más lento Ya hacen compañía sufrimiento Sin boteo se me hace té perdón Perdí mi guacha si perdí mi bombón ya No pude sobrellevar esta situación Daría lo que fuese por cambiar la decisión Antes de perderte Venía todos los viernes Guardo ese día porque Se quiere volver a verme Y aunque ya no toco tu piel Siempre vas a tener Es imposible ser infiel Haces carita cuando duermes yeah. yo no pido más Que el pasado se nos queda atrás y eh. yo no voy a pedir más Si en tus abrazos encuentro paz No importa lo que opinan los demás Si es malo, yo no pido más Si es malo, yo no pido más Que el pasado se nos queda atrás y eh. yo solo se encuentra paz. Que importa lo que opina, lo demás.